शिवोऽहम् ॐ शिवोऽहम् रुद्रनामम् भजेष्ण ब्रह्माण्ड कोटी अखिलपरिपालना पूर्णा जगत्कारणा सत्यदेवदेव प्रियाखसारा यज्ञयज्ञो मया निश्चला दुष्टनिग्रहा सप्तलोक कालत्रिकालनेत्रत्रिनेत्रशूलत्रिशूलता सत्यप्रवाह बोहमिजपूर्णबोधहम् सच्चित्प्रवणमोमो मूलप्रवीणोमो अगम् ब्रह्मास्मि